war einmal ein Revoluzer, im Zivilstand Lampenputzer, ging im Schritt mit den Revoluzern mit. Und er schrie, ich Revolütze, und die Revoluzermütze schob er auf das linke Ohr, kam sich höchst gefährlich Luther Schritten, mitten in der Straßenmitten, wo er sonsten unverdrutzt alle Gaslaternen putzt, putzt, putzt. Sie vom Boden zu entfernen, rupfte man die Gaslaternen aus dem Straßenpflaster aus wächst des Barrikadenbaus aus dem Straßenpflaster aus, wächst des Barrikadenbaus. Aber unser Revoluzer schrie, ich bin der Lampenputzer dieses guten Leuchterlicht. Bitte, bitte tut ihm wenn wir ihnen Licht ausdrehen, kann kein Bürger nichts mehr sehen. Lass die Lampen stehen, ich bitte, denn sonst spiel ich nicht mehr mit, nicht mehr mit, nicht mehr mit, denn sonst spiel ich nicht mehr mit. Doch die Revolution lachen und die Futter schlich fort und weinte bitter.